tutti e benvenuti nel canale di Peleplex. Oggi vi mostro il tutorial per questo biglietto per un maschietto. Buona visione, ciao! Ho scelto questo timbro per realizzare la parte centrale del biglietto con le penne gel coloro alcune parti del disegno. Ecco il risultato. utilizzo una fustella per bordi. Utilizzo il glitter per colorare lo sfondo e poi asciugo con il ventilatore ad aria calda. Utilizzo il nastro biadesivo attacco il nastrino. Dopo una fustella a cerchio utilizzo delle forbici decorative per le lettere, colore bordi e li attacco con gli spessorini. Ritaglio questa scritta e la incollo con gli spessorini finestrino attacco questi bottoni bianchi. Completo con decorazioni. Il biglietto è terminato. Per altri tutorial iscrivetevi al mio canale. Ciao!